Sahin nato sa mga ano batanon karon mm. nga dapat ug magtrabaho ta naatay uh, ah, is is ug kan nga mahimong inig retirement age na natay madawat mm. magnalan trabaho magkugi dali dali may madawat naman ko mm. pero dagod ako oh igo igo ra gyud pud maka palit og gatas akala maintenance para sa hmm. pare slice brown slice bread <laughs> wala oh. wala ko mag wala ko bahining uwan mga dili maayo ah kana mga bisyo kana ah, wala bisyo bisyo wala polos tinarong oo wala bisyo na ko dihang na kung ang sentro yun sa imong kinabuhi mao yun ang dan, oh, pa ingon sa langit nung amahan hmm. Araw, noon, may iwan ko na. Ah, mampo lang po ko. Ang importante, ang pag-ampo. Ginawa. Ginawa ito. Hmm. Damo po ko kanina. Kaya ikaw man ang dalan sa kanabuhin wala sa katapusan. Hmm. Ay, siya na ko intrigar. Ikaw na bahala sa kong kinabuhi. Kuha mo na ko, dili. Basta ihatag na ko na akong kinabuhi papanin mo ang Wala, ito na sa yaron, gisalig na. Siya na nagbuot na ko. Oh. Karon. Empty tanan ang Ginoo na mo imo ni mo. Mm. Ang nindot yo kung mabutang ang ngipo na imong ngipo no. Ah, di na. <laughs> oh, ano na ito mo? Ha? Pag oh, ato ng pamarpilan tiyo, mabatan on kag sarot. Ah, kurtahan pero. Ah, <laughs> kurtahan. Pero wala ang Ginoong Jesus Kristo mo na gyud mo lindol.